हेलो फ्रेंड्स अगर आपको व्हाट्सअप से या फेसबुक से ट्विटर से अगर आपको वीडियो डाउनलोड करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए चूँकि हम आपके लिए लाए हैं आए हैं एक मज़ेदार एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन के थ्रू से आप आसानी से कोई भी वीडियो को चाहे फेसबुक का हो या ट्विटर का हो या इंस्टाग्राम का हो या तो फिर आपको कोई भी वीडियो या फेस या यूट्यूब का हो आप उसे आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा तो चलिए हम शुरू करते हैं चलिए दोस्तों शुरू करें पहले मैं आपको बता दूँ रहे दोस्त अगर को तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम इसी तरह से मज़ेदार वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहते हैं जब भी कोई अपना वीडियो अगर बनाएंगे तो उसे आसानी से आप देख पाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि हम बेल आइकन दबाने के बाद जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे आप उसे आसानी से देख पाइएगा तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करनी है अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र पे जानी है ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करनी है गूगल पे आइए गूगल में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करनी है स्नैप स्नैपटूब टाइप के स्नैपटूब टाइप करने के बाद यहाँ पे ये टू का आइकन आ जाएगा इस तरह से देखिए स्नैपटूब का हम इसका लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन डाल देंगे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद आपको क्या करनी है डाउनलोड पे क्लिक करनी है ठीक है डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का डाउनलोड पे इस पर कीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कीजिए इंस्टॉल होने के बाद मैं इंस्टॉल कर रखा है ठीक है ये देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे स्नैपटूक उसके बाद आपको क्या करनी है अपने फेसबुक अकाउंट पे जानी है सपोज़ एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे आपको फेसबुक पे आनी है फेसबुक पे आपको जो भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे जैसे एग्जाम्पल कोई भी वीडियो जो वीडियो आपको अच्छा लगे जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आप मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा ठीक है जैसे एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई वीडियो ऐसा है जैसे ये वाली ठीक है ये वीडियो मुझे अच्छा लगा अब मुझे क्या करना है इस वीडियो पे क्लिक करनी है वीडियो पे क्लिक करनी है क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से इस साइड पे आइए इस साइड पे आने के बाद यहाँ पे कॉपी लिंक कीजिए कॉपी लिंक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये इस तरह के आइकन बन जाता है ठीक है यानी स्नैपटू का उसके बाद क्या करनी है क्लिक करनी है क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका फेसबुक से जो वीडियो है वो आसानी से यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा अब मुझे ये देखिए उसके बाद क्या करनी है डाउनलोड पे क्लिक करनी है करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा आपको मांगे डाउनलोड की क्या डाउनलोड करनी है उसका क्या करें एम पी पे क्लिक करनी है करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करनी है तो ये क्या होगा कि आसानी से आपका ये वीडियो आपका यहाँ से फेसबुक से ये डाउनलोड हो जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो जो है यहाँ पर डाउनलोड हो गया है ठीक है ये देखिए ये देखिए यहाँ पे ये वीडियो मेरा जो है आपको यहाँ पे दिखेगा मेरा जो वीडियो भी अभी फेसबुक ने जस्ट डाउनलोड किया ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये हो गया फेसबुक डाउनलोड करने का दूसरा तरीका है अगर आप यूट्यूब से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आसानी से यूट्यूब से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ यूट्यूब पर आइए यूट्यूब पर आने के बाद आपको कोई भी वीडियो सेलेक्ट कीजिए जैसे ये वीडियो मैंने सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल क्या करनी है कि ये शेयर बटन है इस शेयर बटन में क्लिक कीजिए करने के बाद यहाँ पे लिंक को आपको कॉपी करनी है कॉपी लिंक करिए उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा आने के बाद आपको क्या करनी है अगेन थोड़ा सा वेट कीजिए वेट करने के बाद आपको जैसा आपको चाहिए फॉर्मेट एम पी में जितना रेजोल्यूशन कब चाहिए तो एच में चाहिए या तो आपको स्पेस को तो नीचे लेवल क्लिक कीजिए करने के बाद ये देखिए आसानी से इसको मे बी लेटर कर दीजिए करने के बाद देखिए यहाँ पे ये आपका डाउनलोडिंग चालू हो गया है ये देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग ये कहानी आपकी आँखें तो ये इस तरह से आपका डाउनलोड कोई भी वीडियो को आप आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा तो दोस्तों आप मुझे बताइए मेरे आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा हम आपको जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे और दोस्तों अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं दूसरे भी सब्सक्राइब कर दिए चूँकि हम इसी तरह से मज़ेदार वीडियो अपने लिए बनाते रहते हैं और उसे आप आसानी से देख पाइएगा दोस्तों फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक यू